ukashonyela kunyeda vamai vali mumateneti fasela bonavo besi vali kufala operation fasela anokokaisa wawengeleli wonyela kuwaka andibotsitsila varureyo valabokase mukasesa vawihomaakokomokolobo wehomalola vakali bawotsakumisako kesi vakakolata ambo umwene wengele witsowokisanisekamazima kana kukhakhulibwa kubutsakota ukana kulebala sikilo kulalweselele tokutabala yesu ubwene yita ubekolwamula kulili babantu bakhuraho bikaba bikhali bitwela ta bakhwakhola betse khwakhola ta nenga bakhubonela bubi papa saba ubwene witokuyeba chikolo cha lelo chino mugasha wihe uwamile vana mulekhwachisa vala balala vavanyaka ebindu vyabwe valikulila itobwelo vamile chisa balala vesikhuja chino khuolela chibande chabwe ta vapetimobwelo vegoma lwalela vona balala vesi vatsindikhila kabandi kobuta motane balelo babai babuye ndinekano bwamaze sepalweselelo silobokasha uli mutolo likuwulila likolo lyolilo ubeka obuwamba kukubukonoko abo babakoba kutsotso abo babekoko kwabo monekabe byakazi sepalweselelo baabile sisi ababebetu baabitelakanisa bali bakagenda bakafunaka emirembeta baba yinza oyusa embeera yawe buli mutolataneo chibumbe chichava haleluya wewengeneni wonyawayetalo mulava omwede witoka ikama namba bugasha lwekhuba walomela mumaka lekhumila nchikakuda nokhatila nikhutsokola kheli khuni kolomo ori muna khutima lilisi ori mulibona sibala sisukhangana ori ulibona omwana ero omusali ata omusali neero omwana ori ulibona bulwale buliba obulitamba khukamalesi ori ulibona kamanambo kayukha nikhukerana ori ulibona mishi yakabilivawo ruliwona idzaleliwawo ruliwona umtikikiti yakobole papa bino vyositilakwandanikilakale kuviwona ela kufukilisa kuli yesu yesu wakanika vyatamatiwo ne papa savaluselelo kuwambile sisa J'aime au puis les titres byebilire wera omulamu abumba likulu nisibala balala lona bali bakelema bebirire wele omulamu abumba ligulu nisibala yaya andibeleho noli khuwulirisa khubakha buli khugenda lunaku lwesherelo gana khukhubolela shino nanorura mubyonako byo rura mubyonako byokobolele papa wele lola papa wele lwechelela ali khukhonyaka khumulyango kwo ali kukanoleka ebyo byositana byesilimu obe ngaomukobolero lola balala bali ukhwisaya bifani ate nge ebaibu ekhubolela mu exodasi kabili khetsitaru ngelomeri mabwela omwene omu arusali gandula lilomarire ukhesayokho sibumbe syositsana mumonitieta khurusokho isaya wele omulamu wakhubaligulu nisiba khubona balala lola besaya tsikhafu lona vandu novo besa ya visala vona vandu besa ya kama vale kukalanga kuva wele vana vawele nomukovolela wele nomurure mumasavo ngala kukuvolela silo vuli chikwela chekusivala kuno siliwawo ukavagoyima vyekumuvili kumukamba wafilwa vula vuvuka wawo ta haleluya vawe na unga vapile yesu kuritulola vamuvirisile munzila yakuswasiwa vafutile kamare vatangilile yesu kutola umbukowasa vanu ari papa wenu isava mumikono kyo uremo kumoyo kose vana vawele sasa vayinzu ta zvavaka mapezita zasa varoma vukaka vosveta nasa varomoa ari mukumoyo kwe vana vawena venyire vashelelo zvinhu kusivala kudoka kodza kururako kumoyo vavanani vavaxo vekuva xesulile xakwa munda ni xexo xemuntsu xeven vana va wena vivindu vyesi yesu akanika vyo switsela vya malila kale kutavula vekuva kuvole ari muli vona vangoxi vekuveyi ngana kukuvolela swilo vawelesa vali vakale ni vafiti vali kuvatima ka wena lokuvevebekuya mu matai musangu avili mwemu irisili vuli mutwela ukolomari yesu yesu balingira buyinga bwelikuluta bakali batimile bekisile mu bulokole eh? bakali betile babonele bashabwe fitina umulale khala walamari alina khulendela nomwana onayo yiwoneke watima wekisa mu bulokole ngakala bamulange khuba niyo mulayi nganakhukhubola nasyelelo sina nolekha ebyonako byowe byebyo kobolele wele kanisa basho bilayi newona bani bilayi nengabe sukanisa basho bilayi ta sulifuna bilayi mubulamu moto ngabe wesuka nabantu ta umanyori wati bisa lwekuba ndipapa weli ali kuphana haleluya kino bali mukulise abiya papa wele ate amalanga ebayibuli ekuboolera mu hoseya hoseya 18 nga wele omwene akuboolera arise niye butandikilo bwetsiika bityositsana uwokho okulise ekhabiya wele umukamba ya kumuliro kwa papa kade ekuboolera esilo lekhabyawo lekha khubi aba bantu ukobalele papa wele norura khubindu lyesibala lyesibala biliwo lelo boyawele siliwoda lwekubebeibekubolela mumaka 13 gelobere likulu lino lisibala sino biliwo bana bawele lesilobo cowele sisiliwowota bana bawele buli mutwelekala wakobolela babwele vavifukukamakumikanelesilo nikuzi vanakukuvolela nandi vanyuma vyokusiva inzala yavangemulya avwenao shetani wachiwamukagake nobitiye matayo cine kecitaru wamulomarile lolumwana muwele arilakila kamavale akakekele vilyolye esikuti wamubolela umuntu seke nabo ubelwe mubike byongeneta nekhuri sokoke nabe oni ubelwe mubikana yamesiwe bana bawelengela khukhubolela sino bibindu byekhusibala bikhakila warura khumulamwako weleta khubakhokana khulisa kumubili khubakhokana okhwifuka wakhebulekho wisa ya shetani ta ngana khukhubolela nani uli mutwela mutima uyambe kupapa wena zvina kila yesu ekana nekulirori shetani chakamirawo ta wamwira kulukingi wamunomari rirero rumwanowera riamba kungakuvusunashe rure kuvevya rune mavilo maviri rirumana vamalaika vee vete vakuwambirangaki neakilandi nitinzala dzotikang'uka ta neyesu amulomari ukamakatsakomukashawereota watakwakamirawo ta wamwira kulukingi luleyi lulwene vamokesa vuyindifu bwesivala vuno vosita vana vawele muwena omunimo wavo mutinzu timiliyu muvava mokamapesi kamamiliyu mumwavamo vakelema vamiliyu evyosi yesu avileka kulwoni nase vana vawele iweyivevo ikutawa lorwe musilima okovolela babwele lwetelelo ti lwekuvalola omwene warerile vuwanga wetsele imasava lekala kukukakasana antu obofukilisa obolova kufukilisa kama nambo kositana kali kuta kuwonele masava haleluya oh, iwe wegelee chiri yesu alumari yesu tanoka nenini semumwe netepapa kene papa avenge amuyikisa ati amaloyoka naye yikise kene papa umwene avenge amusuta bana bawele ukhaba kuwelesela omoya wele ngowasabile omundu waonele kaba kamani kawele kaonesile sima papa wele lokhebilila wemikhebweniwe babandu watandikha khurangisa esindu syokholela khebisinesi urinsediyo wekamani watandikha khwiba bandu ta bana bawele kalo kali khasela khekhupila buli mutwele ndulu indikhupila buli mutwele ndulu bana bawele mukhebe vile vindu vyakolaka ku yesu yesu nga wetsile vanadini vasoka vamwikana vamulangaliye kuva mung'wasi we vuve nekasela kano yesu wamala kale kukovola nekhivulilo ringa salomari ngengovole kakovole ngomuyinga vana vawele yesu wamala kale kukovola vakavani kuyembelela ta loko va ndixelelo swilo ayano nini fekhale koromweni wa va ni kufukeliso ku na vangomo vona kuso a etsa khumovili leswahi wa etsa khumoyo lowa yi tsila muko va mufukeliso haleluya iwe winyeneni shelelo shino wabukula omwana yuno kali khumumana ngakana mitse bilimwa bye mumikunda kino nenga nakukukolela nasi bewediwa mutwela isi bumitso bukukwa khwiloba lila bukhakwa khulwanda ta lwekhuba nga bwakwile khulwanda tukanonya amalili shafilile ni bulamu bukuwota nebulile ori khusibala khuli khulikho imbuka efiti imbuka engali khuli khutuko busopapa buli mutwela odekehela ori sayi e bindu bikali musibala byayukhanganile obona bukhwale bubwa bokhusokha sili nibo busiliwo shelelo mungo tse babandu ta bukhwale butayi bwaba bwe khwisigana shelelo bukhwale khwaburamo silingi buli mutela ndekelo khukhwilakho kufa kwa yesu kristu ba bayudaya bakhosesa silingi bakula judasi esikariotikhulya mu yesu kristu luwomelo shelelo bandu bakali vavukule xilingi va tingisile navi muvulamu kwavwe kwamalili xileta varuxile kumulamwa xikile vonelwexelelo vufumo kwevo vantu vakali vafile vantu vakali valikwauka na vulilu naku ngala ku vavolela wexitelaka bukana mutirise mungotsenywe lomu kovolele wele kovolela wele wele alininefe sa co kulekata mulilile a co vanga ndiretwelakuyoo